келдің бе а келдім келдім қандай жақсы келдің жақсы келдің бе жақсы жақсы қандай ана тұрмыш жақсы болады болады айлық дейді айлық алдың ба ооба айлық алдық молодец телефон алып берші қалып қалып телефон телефон қандай істедің ананы жақсы жақсы жақсы істедің бе эме толук толық ілерді ооба толық берди лимитті алып қалбай ілерді жоқ алып қалбай жақсы тұрамын да пультты алып берші бутуң ауырып аябай тиги қиналып атасың да өзің басып барып алғанда э ооба да аябай кыйын акчаны көтөрүп келішті аябай тозок та аябай мен түсінбеймін қана алдым көрсетпейсің эми коюп тур эми қолдарым титірейді қалай үш төрт ат тұр күледі су алып келші бір су ішіп алайыншы жаман сусап кеттім су дедім су алып келе қалшы е қоқаланбай үйге кіргенде алдын очкиңді шешіп қойшы маған е су алып келші деп атам мен саған бар ал өзің не Hey, I'll get him.